Dos jóvenes que fueron detenidos por supuestamente haber atracado a una mujer en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís aclararon el hecho y dicen son inocentes. Lo que pasó fue una riña con el menorcito y este muchacho. Nosotros estábamos parados eh, en el Rabo comprando una cerveza. ¿Quién es el menorcito? Francés. Francés Vázquez. Eh, y cuando estamos ahí parados, ellos cruzan una pasola y nos tiran una patada y rompen, nos rompen la pasola de nosotros. Y ahí nosotros le caímos atrás de ellos. Cuando llegamos al lugar donde ellos entraron, el muchacho agarró de que se desmontó, me un botellazo. Yo la paré con la mano, me estaba ahí, por ahí. Y se metió para dentro de la casa. Y ahí fue, ellos dejan la, llave de la pasola de ellos pegar Yo le dije, Jesús, llévatela, hasta que ellos no nos esperan de nosotros, <clears throat> no se la vamos a dar. Eso fue lo que pasó. Entonces la mujer, esa mujer quería hacer un daño, porque ella no estaba, ella nunca estuvo en el hecho. Lanzándome, que me iba a plomear. Y me tiró mentándome a mi madre, entonces como yo soy loco con mi madre, donde crea que lo veía, entonces yo le caía a ver qué me, me iba a hacer, entonces ahí se me mandaba hasta que ocurrió lo sucedido. ¿Y te querían dar los dos? Me querían dar los dos, entonces ahí agarró, como andábamos juntos, y también me defendió. NTN su noticiero regional, Robinson Polanco.